Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang seluk beluk tentang grup WhatsApp. Oke, pertama kali kita buka WhatsAppnya dulu. Ya, menu paling awal. Pertama kali kita belajar buat grup WhatsApp dulu. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengklik sudut kanan ada tiga titik paling atas ini ada grup baru langsung kita klik ya langsung kita pilih kontak yang akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp kita ya misalnya ini jumlahnya maksimal satu grup ada 256 orang jadi kita bebas pilih siapa aja kita coba aja dulu oke ketik subjek grup di sini nah di sini kita akan buat nama grup WhatsApp kita ini adalah contoh ya lalu oke okay. langsung jadi ini adalah grup WhatsApp kita yang baru yang bernama teman main untuk mengeditnya kita tinggal klik grupnya lalu kita klik gambar ini ya yang kosong nah di sini kita bisa ganti warna uh, gambarnya ini ada gambar pensil kita klik ya ini untuk namanya oke okay. untuk gambarnya ini untuk tambah peserta ya untuk gambarnya kita klik bagian tengah lalu kita klik sembarangan aja sebagai contoh ya ini adalah gambar yang akan kita jadikan grup whatsapp oke okay. jadi selanjutnya adalah kita ingin menambahkan deskripsi deskripsi grup kita ketikkan misalnya grup yang kita buat adalah mengenai tentang bola atau berita membahas tentang timnas 16 atau 19 bebas atau semuanya oke okay. oke okay, selanjutnya di sini ada bisukan notifikasi kita klik jadi kalau misalnya ada chat-chat di grup itu mengganggu kita suaranya kita bisa set atau kita bisa bisukan atau diamkan ini ada pilihannya ya ada 8 jam satu minggu satu tahun kalau misalnya kita pengen grup itu tidak terlalu penting ya kita bisa buat satu tahun oke okay. jadi segala informasi segala isi chat itu tidak akan berbunyi atau kalau misalnya chat itu penting kita bisa menggunakan notifikasi khusus ya gunakan notifikasi khusus kita bisa pilih suara khusus ya oke itu untuk nadanya getar mau digetarkan atau dimatikan ya ini popnya atau lampunya gunakan voltage tinggi oke okay. Selanjutnya adalah jika grup itu ingin menambahkan anggotanya, itu ada dua cara. Pertama, melalui admin untuk menambahkan peserta atau kita bisa mengundang teman-teman lainnya untuk masuk ke grup kita melalui undang via tautan. Di sini kita bisa klik salin. Ya salin back kita tinggal cari kontak ya share manfaat tadi udah disalin tahan titik paste oke okay. link grup whatsapp kita telah kita kirim ke teman kita jika teman kita mengklik linknya akan akan otomatis bergabung ke grup whatsapp kita Oke, selanjutnya itu cara mengundang peserta atau teman agar bergabung ke dalam grup yang kita buat. Atau selanjutnya kita ingin menjadikan teman yang lain agar menjadi teman grup. Caranya adalah pertama kita pilih kontak teman yang berada di grup, lalu kita klik kita tahan ya di sini langsung keluar informasi apakah kita pertama adalah chat dengan teman kita secara pribadi pengen lihat nomor handphonenya jadikan admin grup. lalu kita klik jadikan admin grup. ya langsung keluar informasi jadi admin grup. jadi teman kita langsung jadi admin grup. atau kita ingin teman yang sudah jadi admin grup kita berhentikan jadi admin caranya sama kita pilih kontak kita tahan akan muncul informasi ini lalu kita klik berhenti sebagai admin ya informasi admin grup akan hilang di kontaknya atau jika kita ingin mengeluarkan peserta sama caranya kita tahan kontaknya lalu kita keluarkan ya maka teman kita akan keluar dari grup kita atau misalnya grup itu tidak berfungsi lagi kita tinggal klik keluar dari grup oke dan kita bisa menghapus grupnya klik hapus grup oke itu semua tentang grup WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya.